Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo que vous avez beaucoup demandé, la vidéo de comment faire des FTF. Alors aujourd'hui je suis accompagné de Tiberius une nouvelle fois, voilà, euh, qui lui aussi a compris que dans la vie il y avait des priorités, il était en train de faire des courses, il a reçu aussi l'annonce du FTF et donc on, il est venu me chercher. Voilà, donc euh, ben, c'est parti Alors, vous euh, passez un chemin à droite, donc ça doit être là. Ouais, ça. Donc là on est quasi arrivé au PZ, pour l'instant on est encore premier, pour l'instant. On peut encore se faire doubler par un vélo, un motard, <laughs> un, runner. Ah, on a un GPS euh, au top ici. Hein. <laughs> C'est un peu perdu dans le dans la France. Euh. <laughs> Alors, attends, il y a un caillou là. Là, il y a un caillou, on sait jamais. Non. Euh, ah, derrière le compteur. Derrière le compteur. Attends. 102 mètres. 102 mètres uh-huh. Non. Il y a deux cailloux bizarres. Eh, j'ai trouvé. Ah ben voilà, ben, il y avait deux cailloux qui étaient trop, trop bien rangés. <laughs> Alors le suspense vu que ça passe pas, les gens peuvent être, passés et pas avoir logué. Hein. Bon, déjà, on sait qu'on est en Vendée. <laughs> Avec pas trop de doute. Alors, ça est bien cette la boîte. Ouais. Métal. Euh. <laughs> J'ai vu une date, mais alors est-ce que c'est la date de mise en place On est combien 18. Non, c'est la date de mise en place. Donc on est FTF. Voilà, y a rien d'autre. Pas encore. alors, comment on note un FTF Alors, là on est deux, mais la démarche est la même si vous êtes tout seul. Vous marquez en gros, en haut, bien en gras. FTF. <laughs> J'ai pas le gras sur J'ai pas le gras. <laughs> Donc vous mettez bien FTF. Si euh, vous êtes avec quelqu'un d'autre, vous mettez co FTF devant, euh, voilà, mais ça, euh, ce sera plus sur les logs internet. <laughs> qui marche plus, Ça. ça se voit pas, on n'est pas couvert, mais il fait bien froid. Voilà, vous mettez co FTF et en dessous, bah, classiquement, vous mettez votre pseudo peut-être y avoir un peu de vent. Et la date. Et la date, bien sûr. Et l'heure, à la rigueur, pour les autres qui suivent derrière, il est 11h31. Allez, je vais mettre le tampon. Hop. Je me suis trompé de date, mais euh, Le tricheur Oh non, Le tricheur <laughs> On n'est pas le 17 euh, Ah non, c'est toi qui ah, c'est moi qui ai raison, on est le 17. Non, mais je sais pourquoi je <laughs> Donc je suis bon. c'est vrai que je sais ce que c'est. Voilà. Voilà, c'est mieux. Donc voilà, un petit FTF, ça se signe comme ça. Et euh, maintenant, ben, on va rentrer. Et puis euh, au show, je vous explique comment on log un FTF. Voilà. T'es pas dans le cadre, je vais dire au revoir. <laughs> Et voilà, mission accomplie, on a logué euh, le FTF sur le papier. Maintenant, on va voir ensemble comment le loguer euh, sur l'application. Donc là, je vais le faire sur le téléphone. C'est plus simple pour moi de, vous présenter sur le téléphone. Mais vous pouvez bien sûr le faire sur le PC, etc. Petite chose que je vous conseille de faire, etc. Quand vous trouvez la cache, si vous avez du réseau, c'est mettre un co-FTF euh, ou FTF log à venir. ça permet en fait aux autres chasseurs de FTF qui sont en train de partir comme des dératés de, de calmer le jeu et de se dire bon ben voilà le FTF est fait, je vais aller la faire mais voilà, <laughs> ça permet d'éviter euh, le, petit côté « Oh non !» quand on arrive. Bon, après, on peut être sadique et... Hein. <laughs> Alors, pourquoi je vais vous montrer le FTF En fait, tout simplement, euh, le FTF, quand le log, il y a une petite chose à faire très importante, c'est euh, d'ajouter des crochets autour du log. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, je vais faire loguer ma cache, trouver. Donc, je vais mettre co, comme sur le papier, FTF, mais cette fois, euh, le FTF, je vais mettre des parenthèses comme ceci, co-FTF. Voilà. Pourquoi je mets les parenthèses ah, 2, 3, pardon. Pourquoi je mets les parenthèses euh, Tout simplement parce que le, robot, entre guillemets, le robot, le, script, va lire ça et va vous l'inclure dans les stats. Si vous ne mettez pas les parenthèses, votre FTF ne sera pas pris en compte dans vos stats personnels, donc sur le site de jeu caching ou euh, sur le site de JC Project. Donc voilà, vous faites co-FTF avec les parenthèses, et après vous mettez votre texte euh, naturellement. Donc ça, je vais le faire euh, un petit peu après, je ne vais pas <laughs> vous faire perdre votre temps comme ça. Mais voilà, le, but est surtout de, euh, de mettre bien ces parenthèses, c'est très très important. Donc là, c'était une vidéo en fait pour montrer le côté physique, c'est-à-dire comment aller loguer le FTF, comment le loguer sur l'application, mais euh, je vous montre pas encore comment euh, créer des alertes, etc. Ça, on fera ça dans une autre euh, vidéo pour pas allonger celle-ci et que ce soit un peu trop long et chiant. <laughs> Donc je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout, vous amitié les amis. Ciao ciao